Proses pencarian 25 warga yang tertimbun longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo terus dilakukan. Kali ini difokuskan ke sektor C, di mana 16 warga diketahui hilang saat memanen jahe. Selain menggunakan alat berat, pencarian juga dilakukan dengan metode menyemprotkan air ke timbunan material longsor. Sementara personel lainnya mencangkul guna mencari korban. Namun setelah tiga jenazah korban ditemukan, belum ada korban yang berhasil ditemukan lagi. Eh, evaluasi kita, analisis kita yang harus tetap diwaspadai tentu seperti juga di tempat-tempat lain adalah longsor susulan. Ini harus terus diwaspadai Sementara itu, tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Bandung meminta warga segera meninggalkan lokasi longsor, sebab di atas maupun di bawah permukiman warga ditemukan banyak retakan yang sewaktu-waktu bisa longsor. Lebar retakan tanah bisa lebih dari 40 cm dan memanjang hingga berkilo-kilometer sehingga menyerupai selokan. Untuk warga gimana Pak? Nah, warga ya, ya satu hati-hati, keduanya ini larinya harus harus ditutupi ya, dengan dengan pohon kalau perlu diterasing terasing terusnya ditan, ditanami pohon yang yang kuat tapi Dan, VMBG sendiri merekomendasi untuk relokasi nggak Pak? Warga. Kita merelokasi, merekomendasi terutama yang berada di bantaran sungai di bawah ini. Gitu. Yang, yang, yang terkena longsor ini, ini kita tidak layak lagi untuk ini. Longsor yang menerjang desa Banaran Sabtu pagi menimbun 28 warga dan merusak sekitar 30 rumah. Sampai saat ini baru tiga korban yang ditemukan tewas.